شيل هواكم Yeşillerini ochib Fuat şimdi. ochib turib bitti idare qo'ying Sushit keladi ham ochib bir ko'ta. Ha, sushilkasini ham ochib o'rtadagi. bir malak idishni olib qo'yib suv oqsa onamni olib suvini to'kib yana olib qo'ysa bo'ladi mana moykalar mantiy sezilmaydi silinmaydi istalashniца ham mantiy hop eshiklar polniy pvh ikkili korpuslar ham pvh nol to'rt orqasi hdf sekin yopiladi roliklar hamma tormozli ustozimiz shaxti assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari и manada kukuningimiz tayyor bo'ldi partiyalari bilan Ko'taちょっと聞いちゃったか話せ。Холодильникimiz üstü. Balkonlik. Chekalari pux, kromka. Ishlari vakuumli. dekkada yopilar takkada tur bir ichga uy ichga konforkalari bilan buyurtmalar bo'lsa qabul qilamiz ana bir kuxnyam bitdi xudo saya. osh sig'adigan matolari bilan sushelkasi palax kromkasi vakuumli sharniri mevalari bilan o'ta go'zal chiqdi xudo xohlasa Hm, shkafimiz bitta ichi bir xona bir dalis bitta vagonda kiyim sig'oradi polkasi hm, bor pastlari tortma hm, pastda beshta tortmasi bor shilgasi bor yana tepada polka stoperli Başımız yük geçiyordu. Koyup böyle işimiz tüyüyordu. Hamma detalımızdan denli yazıcız olgulan. Buna bu spani. Ma deydi buni mi de? Yo, voy tekimi ular shunaqa. мойка, вычка, газ, сантехника, хама, все. Идеальный был группа сына Озада. Бонус. Ой, Айкман Леке? Как o'zi endi iloji yo'q bo'lgan yaxshisi ertaga plastik turba qilaman deb boshqa qilaman desangiz ha shuni o'yladik yana bitta ideal mebel ishchilaridan ajoyib kuxonniy garnitur mana bemalol ko'raverasizlar tepalari qop qora korona pastki tomonlari ham splashni o'ralgan taglari kir bo'lib ketdi chang bo'lib ketdi demaysizlar biron narsa tushib ketdi qo'lim sig'maydi degan gaplarim bo'lmaydi Сразу согресми сразу да? nima deb kuldim yo'q e men kulmadim hali mevalarni endi solasizda keyin bizni mehmonga chaqirasiz rahmat deb vinomi ohangaronda vinograd bora bo'ldi bir kun oldin telefon qilib qo'ysangiz vaqt topib qo'yamiz yo'q bunaqa narsa bo'lsa vaqtida kelaman <laughs> bilinchlar kafela rangi bilan zo'r chiqdida ha xuddi o'sha kafelni o'zi davom etib ketganga o'xshab avvalni bo'ldi Полностью? Молодец. <laughs> Ты последний qo'shib o'shanda. Mana kuxnyani pastki части, pastki qismi. Oq bilan qora. gaz vechka santexnika ishlari ichida eshiklaridan qo'rqmay foydalanasizlar o'zlari oxirigacha borib yopiladi Bar. abror oshxonani svetini o'chirib yubor mashq qilishdi hozirlik rangidan bo'ldida mana haqiqiy ustalar ishi anavi nima miramir akrom aka Geç. Senin oğlanın cinne. Tartmamadı. Akrama koy varayım. Bana yapılışları için gel. Свет очерча, бро? hamma narsa ko'rinadi ichida batareykali svechamidi svetmidi sensor mana taglarida kuxonning turib o'zini svetlari qoyil gap yo'q assalomu alaykum hamma hammaga hurmatli подписчиклар mijozlar mana yana bitta chiroyli kuxnyamiz egasiga topshirildi ideal mebeldan внутренний shushulkalari bilan xonalarimiz tor uyimiz to'g'ri kelmaydi bunaqa mebelga deganlar mana ko'ringlar kichkinagina xonaga ham chiroyli mebel qilsa bo'ladi hali gazlar o'rnatilmadi mana mana bu joyda gaz o'rnatiladi bu vichka dimoxodi yopilgan korpus bilan ketayotgan joyingizni tepib yopib ketsangiz ham o'zi tortib oladi tebrab qo'yganlaringni meni men bugun bilan qutlagan bo'lardim xudo xohlasa yoqdimi o'zizga opa ko'nglingizdagidek chiqqan bo'lsa svet hammasini vaqt soati borda o'tgan yili qilishni xohlagan edimda baribircha vaqt soati bo'lmasa anaqasi bo'lmasa bo'lmaydi narsada hamma narsani vaqt soati borda hmm. tepalar Hani yana bitta icabım iyi بر را چهاریم فاز دیگه خدا را تارتنم قطر رو elektrika, gaz santexnika ishlari mebel ustanovkasini ichida mana qoshlari bilan hammasi ideal assalomu alaykum mamlakatlarimiz a'zolari kunimiz bitdi Birinchilari bilan shokoladniy chiqdi qo'shiq soladiganlar to'ylari voy mishanlar chekalari pivq kromga turverishga barning stirkalari moykasi bu и сушилкасы kichik tamamdır. Koridorumuzu Privaşın işgahımız. Çok iyi çıktı. Yani yog'imiz beps yonamiz xudo xohlasa chiroyli chiqdi zakazlar bo'lsa qabul qilamiz mana bu ko'ngilimiz ham bitdi moykalari yaxshida chekalari bir xikronki vakuum yashandir Chale. aristonlarni bilan bular hadef assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari mana kukungimiz tayyor bo'ldi partiyalari bilan bo'ldiちょっと聞いちゃったか話холодильниgingiz ichida vakuumlik chekalari pux kromka eshiklari vakuumlik kali aku lah tak kata terbaru ya? oh, cik eh wiki ya. cik eh kahor kelaran lah Birit malah usah kabel kelas. Nah, berikutnya kita doa lah osh sig'adigan latolari bilan sushelkasi baliq kromkasi vakuumli sharlari mevalari bilan o'ta go'zal chiqdi xudo xohlasa